各位好，自从上次和大家一起把 Endur3 Pro 开上后，卡洛斯用这一部机器打印了很多物件，发现它的打印品质真的不错，它的按键以及使用尺寸软件都是它的优点。因此，很短时间之内，好几位朋友都问起这机器，而且立即购买使用。今天卡洛斯极不期待和大家开上另一部机器，就是 Endur3 的 Version Two，我们立刻开始吧，揭晓一下。 假如大家都喜欢《红琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新影片的通知，请按铃铛。亦欢迎大家按赞及留言发问。既然这部机器名字是 a n d Three Version Two，那就是说很大程度是由 a n d Three Pro 改良出来。无论在结构和安装的方法上，应该和 a n d Three Pro 极为相似。 既然如此，今天的重点不在于安装，我会省略与 a e r 3 Pro 十分相似的部件，而只会主店讲述那是一件转环的部件。希望用最快的方法完成安装，把想下实践和新入门的朋友谈一谈，学习立体打人必须知道的事，和分享一些我使用立体打人的经验。假如发现安装的部分太简略，可以参考之前我教大家安装 a e r 3 Pro 的视频。 应该是大同小异的。这里就是 End Three Version Two 的所有零件，看上去最大的分别就是这个空气棉板是直向的，不是横向的。另外一个分别就是热场从磁身软件回到了镜格玻璃。再观察其他零件找出分别，便会找到这个用蓝色旋钮调教皮带的配件。说明书的印刷漂亮很多。 不是一张画图，而是一本书。把零件分门别类放妥，便可以安装。和之前一样，找出两根龙门柱，按孔的距离分成左右，用细和 M 五乘细松螺螺丝收紧。这里有一点跟 e n d Three Pro 很不同，就是变压器早已经安装在后面，不需要再安装在右面的龙门柱。 因此，右面的龙门柱上面的两个孔是没有用的。到了安装一下左的线尾开关，还记得上次安装 And3 e r Pro 连线的时候，还需要把它重新插出来。今天的我有经验，我会先连线，然后再安装。基于一下组的马达和吸杆，安装的方法跟以前是一样的。其实经过多次安装 c r 和 And 的机器。 卡罗斯很清楚，And 最不同的就是 H 轴的安装比较多。即便如此，还是非常简单，只用两颗 M 四乘十六的螺丝把 H 轴和两个马达的部件连起来，然后便是串皮带，把皮带第一段绕过 H 轴的齿轮，然后围过来，把喷头的组件滑进 H 轴。And Three V Two 最不同的地方就是。 这个调价皮带的主件，你可以先把它岔开，用皮带穿过它中间的滑轮，然后重新装嵌。正面用 M c 乘十六螺丝固定，背面用 M c 乘十系螺丝固定。当皮带两端的铜柱都搞好，你会发现现在调教皮带松紧非常非常容易。最后要把完成了的 X 轴滑进龙门柱。 当然还要手动旋转一些轴，带动它向下滑行。最后还要用铝型材把顶封好，还有盖上盖子。我们把控制面板留在现在才安装。它的支架使用三颗 T 型丝模来安装。支架安装好，可以扣上面板。之后是安装好了支架、接管和接线的步骤，和以前一样。 我这里不多说了。值得一提是，这一期多送了一个蓝色配件，你可以把它插进一轴的马达，通过扭动它来进料。我认为是个很贴心的设计。于性控制面板使用上完全没有难度，只是把原来的文字菜单变成了图像菜单，使用上大致一模一样。卡洛斯发现，在移动某个轴的时候，选好了距离还要多按一下，那个轴才会移动。 我在这里把电机暂停，用传统的方法调平四个角，更用了这个新的配件来进料。在使用 Endeavor 3 V2 来打印之前，先和大家谈一谈学习立体打印必须知道的事情。不少朋友担心购买立体打印机而不懂设计，那机器变成没用了。考试认为，只要你对生活有要求。 便绝对不会，因为不懂设计也可以上网下载。在这里，我介绍一个网站，Thingiverse，它是一个让大家把 3D 作品上载的地方。只要你想到什么，在网站中搜寻，便会找到。将来学懂了立体设计，你也可以来这里贡献。卡洛斯也有上载自己作品的习惯。 基于自己动手设计。上星期我不是出了视频吗？还教大家怎么用 Fusion 360来设计一个小盒子。现在我正好需要一个 USB 的密底盒子，就让我用 Fusion 360设计一个盒子来安装 Arduino Uno，然后用 e n d e r 3 Pro 和 e n d e r 3 V2 打印。大家可以参考我上星期的视频，学习如何用 Fusion 360。请注意设计功能性的物件。 大小跟尺寸都非常重要，好像这个小盒子下面的 USB 孔，还有串头插头的孔，假如不准确就不能用。还有是一个安装 Arduino 的孔，更是最重要的。此外，盒子跟盖子中间的损位也非常重要，这样合起来才不会有缝隙。当你成功绘出 STL 档案之后， 你要开启一个名叫 k i l l e r 的软件，把档案读进来。假如档案的位置放置不好，便要利用旋转的功能，把它转到一个适当的位置。一般来说，最好一个大面积的平面接触热场。注意这个平面打印的距离和打印的热场的表面有关。比方，齿形软件的表面和进口玻璃的表面就是不同。通常，一般立体打印的措施者。 最担心就是参数的设定设定不好，打印的效果也不好。我认为一般选择 Standard Quality 已经很好。而在设定上，顺手更不应选择 All，因为这里参数实在太多。我认为选择 Custom Selection 或者 Basic 已经够了。在这里，卡试斯特别提醒大家几个重要的参数。第一个就是 Layer Height，一般来说我们设定0.2。 若要精密一些，可以设为零点一。第二个要注意的参数是 infill density，这是空气打印件里面的密度的。好像我现在的盒子外壁很薄，因此我选了一八八线。可是观赏性的物件，可能选择五十或者是二十八线已经足够。最后来到温度的设定，打印头的预设是二八度，热床是五十度，用来打印 PLA 是合适的。 但有的时候也要根据材料和气温来做一些调教。至于 support 使用与否，便要看你的设计有没有凌空的部位。卡洛斯一般设计的时候不喜欢用 support，我最怕除掉支撑物的时候把手弄痛。最后就是选定 build plate adhesion，告诉他打印件如何跟热场相连。这里有 script。 Brim 和 r a f t 的选择，一般卡罗斯会选 s k i r t 那就是在打印前，先在旁边打印裙边。假如你对自己调频很有信心，那不选也没所谓。之后是按 Slice 按钮进行切片。你看它打印一个盖子要用三个小时零三十五分钟。我们现在用相同参数处理盒子。按 Preview 按钮便可用这个推杆来预览打印过程。 这一刻，我们还没有选择印裙边。选用裙边之后，再切片一次。那预览的时候，会看到第一层已经打印裙边了。由于我们没有选用支撑物，打印的时候有两个地方比较危险。那这是 USB 插头的顶部，还有串联插头的顶部。 我说说危险的意思，就是打印这两个位置的时候，耗梁没有支撑，是有机会向下陷的。由于这两个地方不过通过两个插头，打印之后用工具修一下便好。觉得预览没有问题，便可以储存 Gcode。假如你有插进 SD 卡或者 U 盘，这里变回有 Save to file，转回 Save to removable。 另外一个温馨的提示：由于打印盒子要用九个小时，整个设计必须要小心，以免打印之后才发现问题。这个卡槽是用原厂的 SD 卡储存档案，因为我曾经试用其他卡，但是格式不相容，暂时还没有找到原因，那先将就着用。传统菜单上的 Print to TF Card 现在变成了一个 Print 的图示，选了档案，按按钮。 便自动开始加热及打印。这部机器保持着创想一贯的宁静打印精度。打印裙边的时候，卡洛斯习惯用手触摸一下，来判断调频是否正确。出现问题的时候，还可以及时修正。凭着观察，打印第一层的颜色是否平均，便可以推断打印件在热场上是否附着良好。 一般上，只要第一层打印完美，我们可以跑去喝下午茶。由于我使用了一八八先飞鹰，薄薄的盖子用了上个半小时，但是用完下午茶回来，日常一进冷却，不会吹灰尽力，打印件便能拖出来。观察一下打印品质，尤其是特别机密的位置，因为打印 figure 打印的不好，只能影响外观，但是盖子的损耗不好影响功能。 所以我们更可以比较一下，使用 V2 打印的盖子和使用 Pro 打印的盒子打印品质有什么分别？其实除了热场之外，分辨不低，整个玻璃的面比较光亮，随身软件比较磨砂，喜欢什么细水润变？因为热场随时可以更换啊。综合来说，第二版比第一版有改进是尝试。我觉得图像化的后期画面，比较创想的传统画面。 更为人性化。虽然上次我使用 a n d 3 Pro 的时候，我觉得提升热床还是不错，但是向北真空玻璃冷却之后能一直拓床，肯定是更喜欢。假如大家不介意多付一点钱，卡罗斯建议大家选择 a n d e v two 2喜欢卡罗斯视频的，请你继续支持，千万不要忘了加赞、订阅及分享。